Salut à tous Salut, salut Et bienvenue sur les sentiers qui conduisent au Dimitil à 1824 mètres d'altitude. Bon, aujourd'hui, on s'est levé très tôt pour partir sur les sentiers du Dimitil. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de le faire. On passe par deux sentiers un petit peu mythiques euh, du Dimitil. Donc on fait l'ascension par le sentier zèbre et le retour se fera par le sentier de la jument. Petite particularité, aujourd'hui on n'a pas nos bébés sur le dos pour euh, faire ce sentier tous les deux. Un peu plus difficile que ce que l'on fait d'habitude. Sylvain nous avait dit que ça montait le premier kilomètre, il nous a pas menti. Mais bon, on va se dire que c'est un petit échauffement pour les 13 autres kilomètres qui suivent. ça valait le coup de se lever tôt. On commence à voir les rayons du soleil qui illuminent les sommets des petites montagnes au fond. C'est très joli. c'est là où on est content de ne pas voir nos enfants. Et voilà le Dimitri juste derrière moi. On approche, plus que 6 km. quelques forces. Ouais. l'ascension. On a besoin. Hein. On a fait un peu plus de 5 km. Donc il reste encore 3 km d'ascension. Et on, est déjà, on a déjà monté 830 mètres d'altitude. Sur 1400 euh, Petit tips du jour, si vous faites une rando à plusieurs, essayez de ne pas être le premier. Comme ça, vous vous ramassez pas toutes les toiles d'araignée qui, qui se trouvent sur votre chemin. On commence à avoir une belle vue là. Hein. tu regardes quoi deux côtés là c'est sublime, tout est dégagé. On voit les deux bras. ça va être notre douzième vidéo je crois sur la chaîne. Et c'est dingue parce que on en prend toujours autant la vue. Semaine après semaine. On espère que vous aussi. Et que vous appréciez de partager ce décor avec nous. Mais en souffrant hein, pour vous offrir tout ça. C'est pas facile tous les jours. on vient de faire un petit virage et en fait euh, ça monte encore, ça ne s'arrête jamais. Bon ça y est, on entame la redescente. Et je pense que la descente... Quoi Pardon, ça c'est la redescente qui eh ben. La descente. Bon, ça y est, on entame la descente. Et je pense que on va encore avoir les yeux rivés sur ce paysage. Voilà ce qu'on voit quand on descend. C'est pas dégueu dégueu. Bon, je crois que ce matin à 5h moins 10, j'étais pas trop bien réveillée parce que j'ai mis mon short à l'envers. Donc on va remédier à ça quand même. Hein. C'est mieux. C'est mieux, Allez, on continue. Bon, on a mis 3h50 pour faire l'ascension. Donc les 1100 et quelques de dénivelé positif suis en train à moitié de me, me viander, mais c'est pas grave. <laughs> Donc on est monté à 1824 mètres d'altitude pour voir ce super point de vue sur Silaos. Bon et au sommet, on n'a pas pu voir malheureusement les, les sommets des grands pitons. Enfin on a juste pu apercevoir le, un tout petit bout du sommet du piton des neiges. Mais des nuages l'ont vite recouvert. Mais la vue restait quand même magnifique. Un peu comme en ce moment par exemple. la fin de la rando approche. Là on arrive à la bifurcation de tout à l'heure. Alors attendez, je me stabilise. Voilà, donc nous on est arrivé par le sentier du zèbre tout à l'heure. Sauf que pour terminer, on prend le sentier jument. La grande jument. Donc on va voir ce que ça donne. parce que regardez derrière nous. Tu peux prendre une saucée. Ouais. <laughs> Allez. On accélère. Faut que 2 km. Allez, au cours Ça nous fait un petit peu penser euh, à ce sentier où on a la double vue sur, des deux côtés de la crête. Euh, la vidéo à Dodane, sur le sentier roche vert bouteille où c'était très chouette aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous invite à aller la voir. Dépaysement garantis. Elle essaye de me semer, je crois. arrivé à la fin de notre première randonnée à deux. Euh, voilà, donc euh, c'était super chouette. C'était une randonnée de 14 km. Donc euh, comme on vous l'a dit, on a pris deux sentiers différents. à l'aller, on a pris le sentier zèbre qui est beaucoup plus protégé du soleil, donc qui est agréable parce qu'il fait vraiment très frais. Et la deuxième partie, donc le retour par le sentier de la Grande Jument en fait, qui donne vraiment ce visuel dégagé sur des deux côtés de, de la crête. Mm. Et ouais, c'était vraiment très. Descendre par là, c'est sympa. Après, on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient nous chercher euh, à la <laughs> fin de ce sentier, qui va ensuite nous ramener à la voiture euh, qui est garée un peu plus loin. Donc, si vous voulez le faire sans voiture, la boucle elle, se rallonge de quelques kilomètres, je dirais 5 kilomètres supplémentaires. Donc, ça se fait. Euh, voilà. D'autant plus que la rando en elle-même, elle n'est pas si difficile que ça quand il fait pas trop chaud. Après, euh, sous d'autres conditions, je sais pas. Voilà, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.